endala kituufu etuluma endala kituufu etuluma wallahi billahi tallahi ndayira mungu eyantonda yisima kingi kongo olaxes jennifer fulufiga nakangu guubi mbalayirira mungu eyantonda tolaba isimaamu nowaita mutabuliiki tola abaisilamu buno weetamuta buliiki nze ndi musalafu ndi kabalaza ate ah, ndi mutalebaani byonna mbiri kino kyuma nkunoonya isima olina okufukamira wansi weetondere pulezidenti museveni weetondere muganda wange natasha ngaovumuote natasha gwe isima eyava esudan nenusu bitaanu wava esudan nenusu bitaanu oli wano oli kujja n'omuhoozi kaine lugabo ovuma omanyiira e eh? oyisa otya ovola otya baminisita bange endala kituufu etuluma endala kituufu ebaluma nekyenjagala mumanye kyenjagala mumanye kyenjagala mumanye nti nze no gavumenti ya nrm saajingira kugibbamu busente saajingira kubbamu sente oba ndi mwavu oba ntambulira ku booda oba nsuza enjala mpagira pulezidenti museveni mpagira nrm mpagira uganda eno nemudda ku museveni nemuvuma nga mwagala mbunna abayita baweyo ku ssente hmm? bajja buli obavule mumuvumye n'akikyusa navvoola kati nandiolkuba bana abantu b'nrm eh? bino bino ebya robado bastaio tebabimanyiira fejukira twava eri mugeto tuli bayaayi amazi tugavuma tukola biki kati bana babuloga gana agabbi babuloga babbi gweomulabako kuba gweomulabako goba babuloga babbi gweomulabako goba isima omutabuliki isima ŋenda kulaga tino batabuliki banno jamiru mukulu simanyakamoga munaawa baani bona bonna baliruzira tusiba tubakuba kibooko omutabuliki tacyana kyagamba ggwanga nze ndi kabalaza bano bakabalaza bana basala ne bagamba mbuno muwada muwada yala manzani bali abasookawo wallahi mbawadde ultimatum enkya mande kaizi nbs kafuko enkya mande enkya mande omanyi bano abantu eh? fulufiga novuma jajja nalweyiso eh, eh? ne bano abaana ki tebalina mpisa baavaawa baakulirawa omukukyalo oyo ngaakubeereddemu nnyo fulufiga emmotoka ye yasooka maama nalwekyo ye yagigubako eyokubiri gye bakuwa gyolimba mukimanya nga abapipopawa bagikuby amayinja ne bajosya tutambuza bigere naye otwogerera amafuukuule mulumwa mulumwa bwentambulako n'omukazi omulungi mbwa mbwabeera n'abakazi abazungu ate n'abakazi abakyotala mwagala mbeere na resupasita mumpise musiyaga pumbaavu ate temuddamu okuteeka erinnya lyange mu bividiyo byammwe mbusimanyanga ah, ashibala kato fulufiga neisima simanya bikibiki ate nobanozaako statement evuma geno jimu muhwezi geno jimu muhwezi yatuyite rukunji tetumukubira kampeyini era akimanyi nti fe twakola kampeyini y'okuwangula natugamba abaana bange mukwateyo obusente bubwo bwali butonotono kale bwali bwakulyamu nkoko mu kkubo ajja kubatula bawasi temulina bugumiikiriza pulezidenti konaka yatuwa banange no vaayo wetondere natasha omulongo wange eh, eh, kino kyuma temulowoozamuno kino kyuma naye fetulya meto ng'oli mutabuliki gwe bayinza okufumita bayinza okukyonkyona bibe bebanchonchona nze gisima eyo mukalina gyosula enajeera nemumala nemwenakuwaza mbu muli baavu nze gyendi nkola nze gyendi ntoba buuza kano macdans kamugira buuza kano macdans kamugira buuza jeno muhozi kaine rugaba obasinze nsooka ku lisiti mukitabo kye mu mwezi gw'omusanvu mu ofiisi yempya fe gyetuli tukwate tuweraga twakkiriza ba tuyita abavu babituyite simanya nga balalu bagwa eddalu naye nga nze gwe mugamba yagwa eddalu ne purojekiti gyemuli mu kutawanyizaako pulezidenti muno mumubanja yali yange nze nagikola nenkota sente zange zonna nzaako kutta sente zange zonna nga bwe naziyina nkubisiza tishirt nga kyenwanyisa buvuyo mu kampala kitwagala bana baddemu balwa ne mwaziraba awo mwena bayisima mwaliko ani gwe sawa bukadde butano butano mwena ba bloga benaletawo bwe twakirimu awo nga ta sente zange nkwata mu nsawo zange tiamale jango mpolerezo tewaliwo Anko Balam, nsaba kisonyiwo. nti bano abaana banteeka mu bibooze sibiyiimu nze sikyali buloga ne ku tivi sikyaliyo sirina facebook sirina simanyanga youtube sirina bikoze bitya nze ndyasibaga kato nkolera uganda ate nga nagikolera dda buuza foma digi owa iso gwe bayita kano kaka bagenda namukolera emyaka esatu saafuna yadde ekikumi naye simubanjanga zona zeyansuubiza teyampako yadde ekikumi yaŋamba nti gwe yaziwanga ozindeetera yazirya naye saamuvuma saamuvoola sikyogerako mumawulire era sikyogedde yisima fulufiga nebannamwenammu abo abalalalala bwani bwani bwani bwani kano kandugasa nindugga nabakisigenda nembukubakuba yadifendinga bano no amusupport okunaba yani question mm. nagende mm. wene mara ina kunya mujikwate ko tujikwata ko mm. amuno question mm. apana neche mu kimugamba don't defend mm. we have nti kakati Museveni has lost the point mm. tochasola kuganya bale kuba kati bakube enkungana kuba yiswe eriyemu mm. nti ruko wa singa singa singa aba ba politicians zao nalebini mm. mukasa mm. if they are doing it in a good face the issue is not distributing aid the issue is converging kuba kakati kyetugaliddwewo kyonna kifudde nti abantuolisi eh, yavudde nebagamba nti muyagala okubataga eh. bemmere atwale ku task force ku districts ngani oyo omupolisi ayinza okugeza okuteeka mu ddiiro lye nti zino entebe zaali donated by what's the purpose of donating is to demonstrate that the government has nkugambye ono alemeddwa siza e system which is clogged sigiteeka mu mmere tibanaaba opposition bamala kulinda ekintu kyabano ne bakizanyiramu nti if these people had received 100000 mm. would these people take advantage kati instead of nabanja solving the issue nabanja is siding nabana ate ah ah leti kale nabanja kolera audit yo president kyamasimu gegano mm. museveni ayina structure ye ayina intelligence yakombye kuyalira atabazi bwe baddukola bwe bakatabaza kumira kitanda kugenda kulizinga dato yakombye kuyalira anti afeli yizi kubaka kati president chaje muita ajamugamba mula wange kati bebireke and why is this man missing who general soke where is he wagamba fe tutamwogerako nega fe tumujua yategeera nti ekintu kyabantu tukiyingira muyakizira mumagezi abali muyesa bekukumi kakati abantu bavuma gundi bavuma nabbanja nedda nabbanja don't protect these people security Museveni the head of security in this country uh -huh. let take your numbers there to the president in numbers mutwalire nze mbagambi nti miso has evidence the number mitwalo kumi na musanvu kwe bayisa sente enfu naye kikutegeeza era tubakwata mm. ate kankubuli oyina embaga yabantu oyisa abantu makumi abiri uh-huh. abantu bataano ne bajja ate ekumi n'etaano sefuliye bayaziridde kakati if these are numbers. Kubanga ah. ndabagambye his is extreme. You have interest za mirundi eki. Singa mu MTN muyinamu abayisa abasoma abalumirwe eggwanga. Ah. Owaayiso yalibaddemu. Tubuliyemba se first secretary abambega. Kakati abayiso singa bali bagenda kulya your said. Ah. Nti you have a contradiction. This man owe MTN Airtel ye tali ku security yamwe. Mm. Ye ayagala abakuba amasimu nga bwafuna ki? sente kyobalaba nti essimu etali rigisa lyevuga hmm. you are looking at different issues this man is looking for profit for you you are, use, you are looking for security yeah. if you go to ethiopia ethiopia okufuna simu kati omala emyezi mukaaga era bwe twagendanga ethiopia nga bali ku embasi bazitugulira mu bakozi bazitugirira mu bakozi tuzipangisa hmm. you cannot get esimu kadi in ethiopia kakati bano abaawa tebali ku security no mm. esimu ezabakazi abatemulanga abakazibatumwebaze omulabe ewantate amulemeddeko eh, abalaba namukwakula abalaba ejja mukwakula waliwo abagenda omukwakulalwaki amulemeddeko nti amasimu era mutabazi baali bamugobye si ewe gwe yakomezaawo hmm. eh, jamunoonya baali bamugobye nga baliisa akawala mukajje ku puroguramu jokemba kubitntenikitawo bamuti <laughs> tezakalemawa mzeitamale lukyalo lubanga lwa mindi eh. wakuba sente za pikup sente zaalibwa eh. sente zakolaki pikup zayingidde ebikumi bibiri kinana mu bbiri zamaze kuba ndizitukaikonfamed nizo zibagishizayo ne mukasera mukasera mukasera kano hmm. ndwali ICUs hmm. abantu abantu bal for hmm. god kitaka pick up zibo ah, zino kwazi jamu kwanga ari kan kubulire nti ebibe na byali bya kubba sente president yabaganda nti njagala ki president yabaganda yagala ki ayagala motoka ezaki zali za kutambuza aina ah, ah, specific kundi yeyogera yogera pick up yeyogera eh, yeyogera pick up yada bokabini yes atene echo si chibi the government ekambabulize eh, mm. kingibwa ethiopia menereki owokubiri hmm. yagenda mu america nasangayo electronic chair nga bagiwenekera ku bantu kalabba hmm. nagigula fogeti kubanga maketia hmm. aguza omusajja mumwaisiland firigi kakati bakamuguza nga talina masanyalazi naye bweyakatuusa eka yakakolamu namulondo kuba abazubi abaite bakamanye nti mu america kakakange ngaki mm. bantu mm. don't we need those pickups ziwe baaaetaga osoma nokyogera etaga vaccinationbefoe vaccinationtest kids nao eh. teziriiwo we should congratulate our ceremony. Because remember, people donated this money. So they was going to buy COVID. This is the money. the money. The government is eh, what we need. It's good that they have arrived. Umusawa abanga omulika nakuonyeza abaana naye kakati mukatabo kano akabyandaala mm. njagala nkusomere nkugambe nti buli lwolaba ekintu kyonna mm. aba kyonna kifaanagano nti ojjukira basi egaali zagundi egaali ezaba e- mu bank of uganda nakugamba nti therefo if the bank of uganda official was looking for eno teebo yakolebwa ani yazza omusango ku lunaku kinaki omwagazi nayoola byandaala kabushenga na kabushenga editori yeje wakola olubiriza mu katoko mm. nakuba owa st lawrence fye bakakubaana ali ku accident kala the companies companies na bamuleeta hmm. nabeba bayagala kutwala bizimbe bye nebakuba bujubanze nebanyunuunaali musanvu eh, ezajja okuba nti zikola sooka owulire companies zebali zebaleeta The company of farm, Etao International Limited, that purchased building documents and submitted a tender is different from the company etawa construction company corporation that emerged from the evaluation etawa za Jamaica zali zali bili waliwo eno gyebagamba etawa eh. international limited eh. ne etawo construction company eh. zaali zaawukana zaali zaawukana ate etawo gye kolo oluguudo soma and uh, etawo gye baawokola oluguudo teyali or disqualification therefore the bids or etawo were replaced by those of etawo construction company during the process procurement process eh, eh. baleeta obiri naye bakwata n'omusajja hmm. nebamuwa dola emitwalo etaano togo to usa to verify ye muyindula mwali kaje nayagoba abaganda eh, meka yagoba abaganda musanvu oba kumi nti basoma hmm. ekigambo obusuma kyaluganda oba abanyankole si basoma ngaekigambo obusuma ki omwibi mulugisonga mwekiri naye yagoba abaganda nti balokole how me i don't believe yali ajjeko n'omusajja we n'omugenyi mugenye yafananizingibwa nafasi system mm. nomujako ekizimbe kyaffe omujako letinatumaliza gondi natuva ku gondi kakati era nemwenanemu prime minister's office era ekiraba mm. mm. balese post office muno baleta housing finance mu lugudo lwekatosi tugalanti housing finance yali galatinzewo oluguudo naye olunaku lumu abantu mwebaza abo balikwatibwa ne kabusinga tuva ku appointments mukwano gwo madamu lusi nakyobe yaweereddwa okubeera mu public service and secretary to the cabinet yawonyemukatao kange mm. jahanama wasidanijahanamamuzetamuterikisinga <laughs> jahanama kwokya jahanama yesinga abasajja abo bajoga hmm. nebakuteeka ku tension olunaku lumu nadembuliraba nebaŋamba negulwaki tosonyiwa nemagaliza emiteeri yekintu eki hmm. bakingizi ba uganda pulezidenti yabayita hmm. nebajja mu state house aba buganda ziizo bali stabon tebajja hmm. pulezidenti natugamba nti nabusensoba buganda king yebu prominence tuja kunyolo king nebakwata ekifaananyi museveni is a humble man natunda mukukamiranga mwekiri agamba ekikwata three times mbandi wange kumakya pulezida nagamba whatapened to my photo nga nakalema agambye kabusenga oli bweyagambye okubeera prement kumujem these are not human beings bwempandika nti gavumenti jahanama abaana abo bali wasidani jahanama ate ofisi ya nakalema ati corruption ate lwaki ah, yiweere oyo bamuteekawo nakalema zero olowooza interdicted people babajjewo bateekewo abaawo okujawoyo mulimagonja yatulugunya abantu mulyagonja oyo singa mulyango yeyerengera kunze byakwatanga muba nasari singa ali mujinja ali akasasi e nali mutambuziza okuva ekampala okutuuka ejinga ali bwereere ejogulio nomukozi oyo nindi bamukwatanga ne bamuyambisa naye lwaki kakati kambabuulira ekira hmm. kazinda was a victim of the fighting eyaliwo between bigirimaana nga bagala okuba bigirimaana nti asupporting a first ladies project hmm. I told you I have a letter which the president wrote to Mbabazi to stop harassing his wife of Kalamunja. Vasili yali afunye eh, ekyuma ekivaccinating ente hmm. nga tolina kugibira ne bugibaaga. Kakati bano nga tebaagala akireete. What they did ne bagamba oyo muwanga auditor general hmm. nti the first lady traveled to Israel four times a week. olumutera bibitu entebe yetyawansi muwanga yasomerawo nonsuzawo nengala biye nibamwongeza nesente mwotizajjeno yepanka ku ttaka lyange singa nakutambuza oyo omusajja nalimutambuziza mu kibuga e, e, eddoko lye libasobola basajja mmwe nibobujoze bwammwe yali yepankira ku ttaka lyange damoli wandikako tulabe salitunda milioni za dola biri oyinza odyerengako ngaeyakotefinal commission yafunye chairperson president yapoginze mariam wangadia okuba nti akulira kacokedde emberi y'obuntu ebyo byonna abadde eno ewayigijjeeriyaaeriyeriaaaaaaaina eh, kyagenda kukolayo balinse muntu mulala ate bakyebatamanyi hmm. un e, e, e, eyina abantu wano abagirepresenti nga veregulaira tebakimanyira kimanyi hmm. nti kati oyo sewanyana yiis a commissioner of un in human rights hmm. tewekimanya oyo bamwantala bumanda obobobobo kubanga do they understand these things the auditor the, the humanist commission mm. came out of recommendations from uh, the, the probe by mr justice order eyalimu bannagenda baani mm. ti permanent commission humanist commission a monitoring team an internal audit on humanist be created mm -hmm. kakati bano tebakitegeera the human rights violation is not necessarily by the uh. Because if you put me on the human rights as a head, is, I can move to safe houses. Uh. I can summon everybody. Because you are an internet editor, um, that young man would work. provided sezala wa mu propagated aliwa biro bya natale nseje bya yogere bitemuli hmm. eventually kuru down bajamuwa bajamuwa ba advisors ngabo ya mukwezo kumwa ba bandega ba nitu zeta mzeta i even ndi wana mbera mfuna naga siku matama mfuna naga siku matama hmm. ngadabo wana odi ah jakola <laughs> jakola chintu kasa tegera nkugame tu family ya musubi ni tegera chintu chimu chintu hmm. walabo chintu walabo ibaka firamu abaganda tutia nyumu tegulu waji obutego butta yoka yegenda nti famire ya mirundi kyobulaba abantu balwanira nnyo obusika hmm. lwaki nolaba swago muyinza okakate abegundi abenvubu balina ejjembe lyabo bwe batafuna musamize omukulu wekika musamize ligana abaana abawala okufuna embuto ekitegeeza omukulu wekika kyenvubu ayina kuba musamize kayita bamugobayo nga nsaba kristo aogusinga <laughs> okumanyawo famire ya museveni etegeere hmm. nti erina okwetikka olubengo nkugambe nti museveni adire olunaku olwokulimba hmm. agambe nti gavumenti yebagiwa alabe baminisita abasaleero alabe baminisita abaze i have not come across a happy minister abaana bajoza ensaabo tumwebaze ne banne bajoza ensi ensi yona uganda bagitambulira mwanda weyazaabo nga lugozi abaana ah, bayoze nsinze nabalema weewaawo nga tuvudde ku nsonga ezo uh, wiiki ino ewedde uh, uh, ebibuzo byabaana pisa eno byamalirizibwa era twalabye wano ku mukulu naye mukwano gwaffe gundi naye bamuwe aliwo kiki gundi ono mukwano gwaffekisembo eh, kisembo hmm. eh, naye bamuwe naye bamuwe omanyi gavumenti tebula mirimu hmm. no gavumenti esobola omuntu waaviirayo hmm. najja yesimba ku ki najja yesimba ku se eh, how do you identify leaders ate ndoza yayina ne qualificationsinfactnze nabagamba ewaffe mm. nembagamba abo ah, gonde eh, e, wali wobasemakula baani mm. nembagamba mulina sente za danida mm. why don't you compile a book about educated people in rakai district and their qualifications hmm. nemuzitwalira mm. president Mm. so that namanya nti you have qualified ki mwina abantu abayigirize mm. yes mm. kakati gwembulirayo abasiraamu muga tebatuwadde hmm. naye nga mubalisitinga nti gundiwalinaki yes kubanga mwe puresidenti abaine puresure nene hmm. mubyofuzi batugamba ti gavumenti dont do things firire they are pushed hmm. kibanga fe abalina abaana abangi fe abalina abaana abangi puresure ya mukazi puresure ya mukazi resources olina okubeera ne puresure wano nahiyadihiyadihiya kakati mm. ne priority zoyinza okubanga olinamu ayagala okucyakala ngaate onalowolera mbirala alowolera mu developmentdr dim yava nateko nabanga yesimba okuseeke akumanyizaako ayagala genda muyala nti mutandike okubabuuza ebibuuzo mulete epano eyabaprofesa abasomesa international lessons mm. this is a regional ye for the president is serious mm. about ngabo mulianga yogera is african federation we must get send their experts credible to, people to reflect our commitment Okay. Ah. That's a commitment. Mm. If you take a there a judge, that is a commitment. Mm. If you take a to tell you about MPs, community, mm. I have a degree, mm. political science, I have a degree, masters international relations you can even groom them msaje yeye mwenyewe ni dr dini yabwa ku bantu wana bebo kasa ujike rangi insonge za ali aweze tatoka ku bantu wana bali bagubo nazingira mu yeye amne bali bagubo yeye no gamba mumulo woza hmm. kagari kamba gole why has he ayebali succeeded ayebali jeri generalist and ordinary generalist mm. ayebali bamutwala ku kumuta ikololo ku kisawo mm. naye muhwezi mukodomiwe okay. namuli sicyuhinga ah. ayebale yali edita wakapapula kamuli nga bakayita marketplace how was e, eh, e, eh, e, eh, e, ayebale graduated to that level uh ah. -huh. generalist gives you an upstart mm. Ah. yes naye mwene mugae temujja gulumbinga ah. abalungi bagobaagobakati nodi omusajja nganze an expert nti mbere wansi wakalulu kalulu yekulutu yasoma lifiica ate ekirungi nze tebampita namu meeting tebampitayotebabimpitamu ebyo byabwoera mba respectinga mu myaka munana sifunangako invitation kad sifunangako ankubira simu ti there is a meeting nabo bamisonyiwa kubakakati nze ninabe sisobola kukolera wansi wa muntu sobola kukola mulimu ogutaliko budget but if a president once believes that have a role to play budget agikuwe eraisibera wansi wa muntu kubanga mumutula mu meeting nga bazibba bebasi kati the whole thing has been reduced to nabbanja is nabbanja organizing sandis wed or is doing a program of government lizukululyange nga ligamba mbuzino sente zifuuse kyagambye ki kyagambye nti wesuliddeyo ngaogwa nabbanja nga sente za nabbanja <laughs> emyaka emeka ate kankubulirina emyaka emekaajakuluzinga kero kumi eh, okubeera nga bano bakubi nga naye ate nabanja tayenda ekikumi nakimu kyakozeeri kyatutte if the president has not listo nabanja hmm. namuleka ne bamukuba hmm. museveni atuyambe hmm. katabaazi ne banne mu miso baleete listi eyabantu amasimu you cannot hide information from the president this is the only audit museveni ajja kutula n'abasecurity be mm. bagatte amasimu gano oba gyegaliyo bategaliyo museveni has the capacitynatumaliriza ebibuzo ngaebyo byateredwa ne president navayo ate twagenza okuba nga mu regions ezasinza okuba eh. nga zikuperforminga poorly eh. yaba eastern region eh. president navayo naye kati ate omaze president avudde agamba nti ayagala kuba nga takinga over Ah, busoga university eh. abelenga government ejitwala ebelenga ejeddiza naye bagambi nga tamana kuba nti ah, government ejitwala basoko banyonyole baba wa 15 ah, billion loan ye my question is still stands hmm. i have not seen a son or daughter of a minister celebrity <laughs> ndi yasobye biyamoze p7 eh, kitegeza ababu wagambi wagambi tebaliwo ababu tebaliwo this is very serious mm. ababu tebaliwo omunaku yasomera wano anti conclusion zibabiri hmm. kwegamba abaabwe bonna basiru eh, abata babaminisita basiru bo tebayise bo tebayise basiru oba tebagala layimulayise oba sikyo tebaliwo togere kulaba omwana wa minisita ali mu lupapula hmm. abaabwe tebaliwo bali bulaaya infact when the president talks about education hmm. is olubalukingwanufacita many schools zikola upe many schools zikola oxford mm. intended for uh, eh, foreign wound admissions. admissions. Era mu future mujja kwesanga ng'abaana bangi abazze wano tebalina certificate za olevu mm. eza wano. Mm. Era tebakola bya wano. Okay. Era sa musukuluzi mube mwabajjawo they continue. Ekyokubiri ne mbabuuza nti bwe kiba ng'abaana babisoma mu mpapula z'amawulire. Mm. We would have two things. One, we would not be taking our children to schools mm. to waste time. Mm. We would be teaching our children. Because it is assumed mm. that every, every parent is educated. Can you take out because of your Because it is assumed. Mm-hmm. Ndiyo nasoma Oluganda, oluzungu tabu. Oluzungu zungu talumanyi. Echo kubiri. Abana abakoze bigeze bali bemeka. Babadde mitwalo. Eh, bemeka. kati bwekiba nga abaana hmm. basomera mu mpapula zamawulire terimy newspaper with circulation of 50000 copies hmm, bajja kubayoola education ti sente zino waziwerangayoki was it practical if the, the, the, the information is got mm. from newspapers this would be reflected in the circulation levels mm. saidi nfu era ngene nempulira bano badamulira badamulira somaji bachusitani bamesa intelligence de crucial issue is saidi itikiza ni bitta jokola if saidi is not eh, eh, eh, reformed hmm. abo ne badamulira bibakola bya intelligence mbozi bagenda batwala mu court maso ezo mitare mu zitamali gabide gabide kubali ekwala the crucial investigative department is cid yes kakati kaka yagamba nti fayiro ku musango gwebuddo mm. bakwata omusajja wa movit omusajja ati bamulyako ne sente ntirali biliyoni mukaaga mm. bamusibye emyezi esatu kaka namutwala naga fayiro ewedde mr kaka is the file moving on the totas back ah, kaka tubuulize <laughs> bukyakwata musajja oyo namusibira bwerere mukomera nebamulyako biliyoni waliyo definite kano jukodefinite kano jukodirectaiso mm. waliwo omulala ani notorias defunatikano juko nga bebabeeramu meja geno sobi sobi sobi meja geno nga bebali nekakka meja geno sobi nga bebali nekakka kakati fayiro y'omusajja oyo kusolo lyevudde etambulya ku nfudo oba ku nawolo is it moving on above the iso was iso cannot alternate for sidi wewaw sigenda kubanga nsukoono ngenda kuba mubeerekeza tekitegeemanya ate finally mukimanyi nti abaana abo abafunye obuna abafunye mmeka hmm. mugenda bala bamawulire nti yafunye obuna abuliddwa school fees kuba bagenda mu masomero malungi gogenda mu masomero ago amalungi hmm. bakuga nti hmm. nga tetulina kuwa admission kuba liwagirindiridde sokolesirikwayamentnga za miliyoni musanvu naye nga admission yo tebalinagikuwa kuba waliwo omugagga owomwana we yafunye ekumi nenya agirina yazirina we could even trace the schools walirabye commonality nti kayondo yafanga omwana wasomawa hmm. gundi yafanga omwana wasomawa normally abagaga abaana bawe bali mumasomesi gegamu kyobola nti akawuka kano bwekajja n'abaana naye bali banoja kuva mubiro akatabaazibwa ni babeera muyiso muyiso akakuteka akapikipiki kenengala biri atawanya ekyala anoonya bubizi ku kyalo bakiso thats why nze nkugamba mm. nti kiri eri suggestion gyenakuwadde mm. nti ye for the president nga afende mukozi atadde office mu kampala mm. bajja kujanga nsalenga agiteekao bajja kunoonya sente naye afende mukozi n'ateeka office mu kampala oba sodo nateka office mu kampala hmm. abantu bajja kuleta information iso gyetali nga iso tekoaaa ah! ah! mukama abere nga banwe naye nga maliza ngena kuba nangeraisaonanga hmm, gunene banga libadde ensonga eno njagala ubere nga nsaba baka ba parliament bekikwatako nabakulya ur banange tweddeko badpc bano ababeera ku customs abawa fino Uh, price eyemisolo bafuusa ekizibuugunya abantu bakusaba enguzi nene babiringa ebintu ebitasana kuba ntibibiringirwa nsaba sebo oba nyabo <laughs> abakulembera ura mukwatireku basuubuzi era mubaire nga mubayambako palament fuja okuba nti mutula okuba ndimuyisa amateeka agenjawulo muyambe omusuubuzi ono asobole okuba nga naye awebuliwa ku nsonga y'emisolo kubanga eggwanga ligenda kuba nga liggwaamu ekonomi eberenga egwira ddala ekikwewunyisa nti mu uganda hmm. mulimu yesu afuula emigaati esatu emingi ennyo ekonomi eh. e- ngeri bubi ngaabantu tebakola liveri yafunye sente ezitabangawo ezijjawa nebasaba omuntu kontaina ebukadde bitaanoate nga liveri ekoze sente ezitabangawo ate nebeewola mukama bankumire assalamu aleikum warahmatullahi nti bwe tulowooza nti akawuka tukamaze tetukamaze akawuka kajja kuggwawo when there's a vaccine toto tutegeera ate nakeera kaba tekaweddeewo kubanga kati bakugambye nti abalwadde basirimu kagabe baabwe eddagala nabo libalemye okumira kubanga okwelikimayo nokukolaki so avaira bit of a drug does not mean nti obulwadde buvuddewo nedagala eddala lyonna likyatta abantu ngaeddagala bweriri ekitegeeza ne vaccine si eissue prevention katonda nyambe kakati bwenagemwa eh, Yes. Eh, eh, yes. Exactly. Exactly. Yes. kakati ekyokubiri archbishop joseph kiwanuka the first black african bishop, catholic bishop south of the sahala bwebaali bamuwa obwakibishopu bamugamba nti gwe kagulanda era oyinza okubeera kagalanda wa afirika tujja kujajingira babishopu abaliddawo abaddugavu onuyu yowa performance open the dowa close the dowa for other uh, black bishops why lwaki bamugamba ekyo nti kasitumala okufuna sampo nti omuddugavu yeeyisa bwati kitegeeza kituwa okuwa abalala boobutawa kakati in this case tumaze ffenna okitegeera nti lokodown yeyamba eggwanga ekitegeeza bano bannaffe betusindiseeyo be bakkiriza okujja bakole bwe batagoberera ebyo nitukazuula nga kadda nti ate kakomyewo nga tuddayo mu lokodown This is what it means. Hey, hey. hey. kwegamba yes. bafikiriza ffe tuyina hey. tugoberere ennyo biri hey. nti bwebaba bagambye yes. masiki giteekeko kubanga nze natunulire pulezidenti oyo pulezidenti museveni tujja kulwawo okufuna museveni omulala this is my worry nti museveni takes time nasadinga situation naalyokavayo ne solution nti look pulezidenti museveni bwe yatunyonyodde with kirality twakizudde nga bannayuganda abasangibwa mu uganda abakafuna balinga mwenda the rest bava bweru naye nga bano nga ekyo tebasobola kijja nabagamba lwaki abaministra ya heresi bwe bagamba nti bannayuganda tuweeza kikumi tebajjaako ataano ge basiibula the number continues mm. if the president is not come out to clarify this tubadde tuyingira ebyo okitegere ekintu ekyo ndira mm. kati bakyabibala kakati awo bannayuganda bakakwatibwa akawuka kano bali bisatu why is it the number increasing muli abalwadde kikumi ne basiibulako ataano wasigalawo bameka kakati bwe bakubuuza nti olwale tufunyeyo abalwadde bataano abalala oyogera kikumi mu bataano oba ataano mubataano anti nze kyendaba abaddugavu twagaana okukkiriza okukola ebintu mu ngeri eyaffe eh. wetudda awo world health organization etugamba eh. mulina kukola bwemu anti kakatinange endaba eh. aiyale eh. emba nina abalwadde kikulu nensiibulako ataano abawonye nandibadde nsigala mbala ameka ataano era bakijjamu ne bagamba abakyajanjaanti kakati kesi ze bayita active bayawulaebyo byabwa kirarite kirali teya museveni kakati bwotunulya tanzania eh, eh, teva ku bitaano what does it mean nti bweyatuuka ku bitaano neyimirira yeyimirira kati bejjanja ebitaano byagiyamba to know how to handle the disease kuba president magufuli is a professor of chemistry naye ye yagaana okuggalawo ate ngaoli omwami yakola coronaviru dokita magola ye naye yasoma viruses is an expert on viruses yagamba nti virus bwugireka nekwata abantu abanje gwamu amaanyi that has been the problem in europe nti ojjanjaba gundi symptoms kakati fe president kyeyatuwonyako tetufunye stamped ku bitanda tetuwezeza mm. bantu bangi mm. tetufunye stamped nti ebitanda tebiriwo biki yes kakati nokulwanira amacupa nokulwanira ventilators mm. ekyo museveni yakituwonyeza ti even now kuba yategeera ababbi be nti bategeera bubbi kakati today pulezidenti yatulaze najja alekawo ebimotoka bulijjo mbaga lwaki ebimotoka tetubiyiiza solution mm. nembaga nti ebimotoka tetubiyiiza solution why bano abali kabuka bakafuula bisinesi ti ebimotoka bijja tebikuumibwa lwaki emmere bagikuuma lwaki lwaki ebimotoka bino mu designated places tebigendayo no the more they get contact nti waliwo enakaseke e ekimotoka bakirabyeyo kati bagenda okuyola abantu beeyo bonna babatwali mugundi sente balye abali mugundi tamuddira ekintu nemukiteekamu sente kiba kifudde but the president's clarification museveni solved all of the issues tetumutegedde tetumutegede no museveni ozikiria olaba ne tuakisi yeziganye ate kuki nze nalabye nga president eh. nokudda eh. yazidde bwerere okuddako okugjako mpozi yakyusizamumotoka ababadde balina okutandika nga bbiri abamu yabakizaprivate cars kyekyo kyokka yekka which onekiriwa kubanga there must be an orderly nti president museveni ebintu bye byonna biyimiridde ku buyeekera yasoose n'alisikingayo bano kakati gwe ababbi abakuga nti tebategedde dirasives abaagala okibbiramu era batandise dda nti when the president says bafinalist bonna be bagenda okukola ebigezo it means what nti at one time ebigezo bijja kufuluma after bigezo kufuluma era abo bajja kutandika abo bajja kutandika kakati what, what from this? Hey. Eh. Hey. Eh. Classes, hey. Eh, yes. hey. Hey. tubamanyi eh. nti abaana abaitmusa abagenda okulasiyokuna eh. eh. eyomukaga n'abatula ebigezo ebisembayo mukakati omubbi yayagala owessomero agambe anti n'aba p6 n'abasinia 5 no ono y'omusajja kyayagala kimu nti letsend there a few people tumanye tumanye eh. era nga bwe yagamba eh. ba yagamba eh. nti osooka noyimirira noba nga tokera kigambo kyonomanya omulabe wa gyakola gyava nokozesa enyiataddeyo abatono even if we make a mistake that number yonna nefuna we can contain it baba batono instead of animfulakisa mu kifo kyabaana lukumi eh, essomero lya primaryabaana eh, olukumi eh. lirina aba p s kitegeeza twalayo ekikumwata tugira tulinda olunaana mwatano abakikumwataano abo ne banaafuna obuzibu tujja kugamba nti tusobola okukarantini ngaabaana kikumwataano kyolukumi abayekera abo baatuma meja katabalwa meja katabalwa bajja wano ne bateesa ne pawulo muwanga ngaamaze okusinkana muwanga amaze okusinkana ekirunda ekiva ejjinja egermany nga muwanga abagamba nti obuyinza bwonna yabuyina mu uganda mujje mujje mukyaleko mujje tutuulireko mu uganda mbalage nti nze nna obuyinza museveni nabeera kaeful yali aganye ne katabalwa okujja katabalwa ke ne batuula ne muwanga namiti aboobo tabali bakulemberwa namiti bonna ne babatta ne katabalwa all those who attended muwanga's meeting were killed except muwanga kati singa yali asindiseeyo kumi bonna baalifudde but katabalwa was excited ye najja ne batula ne muwanga muwanga ayagala abbalaga nti waamaanyi bano abalala bakaputani namiti aboobote ne bagwa mu bano nga baddayo ne babatta kakati omuyeekera asooka n'ateekayo ki n'abatanzania bwe baakolanga muwange nange ne mulaba abatanzania ekkumi nga batudde mu luguudo nomanya nti awo bawambyewo ten seated in the road side ten basose okusakurifaisinga kakati ekyani wabula kyente kutegeeza nti museveni bwamala okumpa sigino waliwo ebitaala oba wali oyisiddeyo ebitaala byegendi byekigo byo bikubalira kijja kibala nekibala nekibala mm. which means drive oba oyina ekimotoka kyekikwekankada mm. tandika olwane nakyo kubaekitala kikulaga kijja kibala mm. ndooza buli minati kikyusa mm. buli minati kikyusa kuba sekendi zinkaaga ye minati mm. kyo kikulaga eh. yes kakati if the president says nti abatono abo ekibiina kimu ku bibiina omusanvu kiddeyo oyinza n'okusanga nti by spacing ekibiina kino ekibadde ekimu bwogoberera mita emmeka mmeka eh, mukaaga kimalako ebibiina byonna hmm. singa obadde olina abaana mu p7 kikumi hmm. nobakomyawo dispacing hmm. omanyi nti essomero lyonna balimalawo kakati bwatawigontodo we need more classes because in absence of a vaccine nembisule must apply ekitegeeza nti once the president tells you sanitation and social distancing is going to be the determining factor in the future eh, kakati balina okubeera abatono abazzeyo nga tebeekumawayes n'abasambi b'omupiira liigi ya germany yazzeeyo babakuumira wa abasambi tebaddaka hmm. addeka bamupanishinga omupiira bajja kulabira ku tv babo basasula not necessarily nti abayingira bali bawagira ttiimu zaabwe eh, by contribution kakati kikutegeeza kiggwe nannyini ssomero what are your future plans kitegeeza nti ebibiina ebimu ojja kusomesa p1 ne p4 ebyasembyeyo okwogera byandibadde olredi bituwa implementation netugamba ntutandika okulowooza ekiddako nokyetegekera naye ababbi si kye baliko webamala okugamba nti sanitation ejja kuba yeetaa kimanye nti ne bwe banakkiriza abalala bonnanti baggulewo oli mwetegefu okuteeka abaana zezo e- e- e- kakati ekibiina ekikulira abakulu b'amasomero kyalibadde kirina meetingi to discuss the future nti with this social distancing how a schools going to learn don't wait museveni kyekimuganyako edi nti akeedi social distancing tesobola kukolamu eririmu abakazi kkumi eh. olwaleeti kakati kasiita yalibadde ekyo yakibaze dda if you had ewer organize gund nti how are we going to organize these people ah, nabana babe ebizimbe bakitegeere bwe tubanga tuze kubanga in absence of a vaccine which can take two years we are going to start, the, the, the, the standard requirements are two sanitation and social distancing anti kati abantu ababadde boogere nnyo hey. Eh. nga bagamba eh. museveni hey. atuleke bo babadde ku kimu tuddeyo tuyina kuyiga ah. eh. buyizi ah, ah, virus kubeera kati virus nedda tuyize tuyize oli wa right ebyo byogera tuyina okukola kakati muli beetegefu okukola kuba tuyize kakati ajja kugamba akeedi njagalamu abantu bana aai eh. ah, ah, kakati kato kiraba nti kakati abasajja bakasita balina kyalenge before i give you rent gyoyagala nkusasule balandirod hmm. amaisua nti ngenda kusigalamu mu distancing musocial distancing ndi seefu why kasita would be discussing now what the impact lwaki balimu mukaaga balimu mukaaga why landirod yetabamanyi landirod afuna omuntu ye namusasula ye mukaaga kati omuntu ono nasala mukino ekizimbe kye lmuye nasabulentinga kati how are we going to deal with this matter should we also wait museven tohere pass on this kubanga atuwadde guidelines atubulidde ntugenda you are going to travel by air if am going to travel by air then i must buy an air ticket olisi aga ntigenda ogule air ticket hmm. agambe you are traveling by air you are going to europe this is during winter nze omutwe gwange guyina okumbuulira nti winter yetagisa equipment ki umas have an overcot kakati the president has hit on this luli tubali tumanyi lunaku lwambaga katulutegedde naga nti bali yaabo bajja kusembayo naye ate nga naffe kakati ewaka engoye ziweddewo mm. eh, what kanti the engoye people have different markets kyobala nze nkugamba nti katonda febeyawa obwongo everywhere nsobola okuyiiya nti tudde abakampala bali ku kintu kimu takisi kuba baalya sente za baasi the issue is not gwe kabujju ne mukyala namugwanya temujja kukola mirimu gya poliisi pulezidenti akugambye nti aba takisi takisi ejja kubeeramu abantu bameka musanvu museveni tajja kugamba nti what type of museveni kandi don't go to the extent of telling you is it in sound mechanical condition takyogera this is the role of the police ah, nekirala eh, is agamateeka gabaddewo eh, kakati gwe kawujjwa ekikwogereza nti emmotoka enkadde tezijja kukizibwa are you a mechanic ayu etraffic policeman kubanga yayagala motoka zisigale yalya sente za bas kakatikabujju kiki ekikuwujja n'akawujjuko kiki kati poliisi ekwata emotoka tejja kuyingira ekizakitire kakati site kanso kiki ekiyingiza mu motoka nti yebadde ina strategy ku basi museveni is very specific omanye abanamugwanya bani mbasaasira okimanyi nti purezidenti gwe okugenda okwogera awo uh, weyazze okwogera ku mande eh, eyogedde nti lwakubiri kulwokubiri eh, nolwokubiri kakati ku mande okujja okwogera ababbi yaleka abasibidde mu luumu ababbi babakwata ne babatwala entebe banabadde babba abantu eh. bamafiya ga yaleka abagaliddemu kyovula yali disturbed yabaleka mu rumu nga abagaliddemu nagenda ayogera eri eggwae yabagaliramu amuteringi yo musebeera okuti these people inside naboogeza bakama baabwe ne boogera bakama baabwe babiri bagenda obakubira esimu ngaesimu zaabwe ziraga batuse ku nsala ebusia yabalekamu ngaabagaliddemu <laughs> nagenda asoma ekiwandiiko kye naddamu n'abasangamu museveni is tap on corruption when i see amasanyalaze gamulumye nnyo pulezidenti museveni amasanyalaze gamulumye nnyo miliyoni za dolla makumi ana baziteeka mu lulo electrification ne bazizanyiramu pulezidenti n'alagira nti tuli agenda newaliikye mu bakwate alagira nakalema naani nowasaidde bazze mu kwekwasa birala ono minisita naye azannya mbwayagala nemudi agende ate emudi agenderaki md ye pulezidenti yamuwa tuyazi ziweddeko agenda mwongera ono minisita bamugaa nti fenna tugende minisita siggwe wakitandise this mani energy siggwe wakitandise kisiranetiuvu museveni kijaba sibisiza bwerere naye the president is very bitter nti agenda natuli abasajja bano are they really thieves or sabotoirs kubanga bwokwata ekitongole kyamasanyalaze gavumenti neyewola millioni za dola nya ana mulimu sente meka ne baddira emiti emifu ne bagisimba ne baddira layini eya umeme ne bagiyita eyaabwe ne beesasula ne baddira gundi transformers nibazee kubisa benyini abantu nebacomplaining banaezaabika ngabo bebabetadde muyica bagule endala mu procurement era bakugamba yefu yalaawo nakalema and oh, side direct akulo twaresi walike and tuli agenda what are we going to do these people once they are arraned before the anticorruption court are going to reveal our companies balipanike yabayise yabasibidde mu kisenge pulezidenti okujja okwogera okusoma statement baali babagaliddemu era batudde kwaminipasa ne bagaa nti bulijjo tukaaba amazika kuno twakwaba omusaayi <laughs> amazima ga katonda ne bagamba ebintu bino byonna mirundi yabituleetera naye kati kyabakuba mbogerako bwe ebintu bino byonna mirundi yabireeta pulezidenti mbwe yabagambye yandize mbawulira mugende mumwetondere gandi apologize to this man mwamungobesera bwerere the only thing byenfunye ebiri aculate oyo omusajja yabireeta bino byona byona security yamusimabiki biri distorted report zamu ziri distorted nabo ne bakkiriza omusajja baga but why don't we ask the president his excellence to give mirundi to teacher mm. nze nze mbagalako apology gye babagambye nze mbagalako amuteringiyu nkukubera akalango wan bamusabye nti bakole nange mbasomese era nabo bakiriza baga obubbi kati bufeeko byetufunyemu bitumala tetukyasobola kubba kati omusajja jatusiba omusajja yatulokinse <laughs> bulumu mulimu profesa among those way profesa yabagambye nti bwekyatukaba amazi gatwakabya omusayi am telling you museven rokit them in a room according to theyigund era bakkiriza ne bagamba yemirundi twamukkiriza buli meeting yaffe yonna agimanyi neno gyetulimu agimanyi nze master spy tetukyalwana nti simanyi tuleete ki tuleete ki byonna byetwogera biwuli ababadde ku eminipaasa olwavuddeyo entebe tebagenda ku eminipaasa naye bagambye yabagambye banneetondere gand apologize to this man nze nnina ekyomuwa nti the president has something to give me ankoledde nnyo bedemafiya yonna nagimalamu naye <laughs> bagambye nti ebbanga lyetwamaze nga atuggalizemu <laughs> bano banaabwe ababiri bakama baabwe bayogedde ngaabagaliddemu bayogedde bakama baabwe aba babiri naye bagenda okebera ku ssimu zaabwe babayite nga ziraga bali busiya <laughs> bali busiya batemyedda amteringi you eh? these are facts bituufu oh, Ah, nkakukubire nkakukubire tekatwala dakika ttaano nkukubire kakamu oli emitingi yaabo nti omusajja atulookinze <laughs> bweyagenze nti pulezidenti bweyagenze okwogera yalese abaggalidde ng'alookinze omunyolo n'ekisumuluzo yabaggaliddemu profesa n'agamba bulijjo tukaba amazzi gakunda otuwakaabya omusaayikakati nkugamba eh, nti kati ekisigalidde hmm. pulezidenti atubuulidde nti uh, okugjako abakedi n'abengoye where i think nti abengoye nabo tulina okusala amagezi era kyenva mbagamba tikisanga atakitte abomubutale oba nabo bazijjemu babagulire bazijjemu joka tulina kyetuyita buutu market nzija nemmotoka yange nengoye mu buutu osanga bano abakyala abali mu akedi balizutemu ne bazitimba mu byalo yes kubantuedingcente zigenda kuanti the isu isu si rugoye isu is the working place ewali engoye akedi mm. that cannot now be risked olwa omujjuzo oguliki mm. kuba the principle is what principle the requirements now the preventive measures necessary preventive measures and avoidable preventive measures social distancing and sanitization mm. kakati mwakeedi tibisobokamu kakati ate ekizibu ekiriwo nti bano bwe banajja okubijjayo mwakeedi bo balabaamage